Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Not. Drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf Wort. Wüsig dem Liebling, dem Clown. Du magst ja nicht schlafen, ich hör dich nur wohn. Hi, hi, hi, hi, schlaf sie sleep skin high, high, high.